မင်းမင်္ဂလာပါကျမတော့ဒေါက်တာနန်းဖြူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိမှာရန်ကုန်စေယုံကြီးအဆောင်နှစ်မှာတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တောင်ခံဆရာဝန်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ရင်ကပ္ပခွေးပြန်ယောဂနေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်73ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဒီနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသွားဖြစ်ဆိုရင်ကျမကခွေးပြန်ယောဂကကွယ်ခြင်းကိုမိဘပြည်သူများအားပြောကြားလိုပါတယ် ဒီခွေးပြယောဂကာကွယ်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မနှစ်တိုင်းပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးတက်လေပြောကြားလိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာခွေးပြယောဂနေ့အထိမှတ်2019 2019ခုနှစ်ရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆောင်ဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ to vaccinate to eliminate ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါတယ်အတိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးပြယောဂကာကွယ်ခြင်းကိုနှိမ်နှင်းခြင်းကိုဆိုရင်ကျွန်မတို့က vaccination ဆိုတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအဖြစ် ခွေးဥပြန်ယောဂကိုနှိမ်နှင်းကြပါစို့ဆိုလို့ရဒီအတိတ်ပဲမျိုးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှင်ခွေးဥပြန်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့လူတို့ကနေပြီးတော့စိုးရင်ကြောင်းကြမှုရှိနေကြတာလေဘာလို့ကြောက်ကြတာလဲပေါ့နော်ကျမကတော့အဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြောကြလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခွေးယူပြန်ယောဂါတိကျတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်တည်ရယ်တင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခိုင်နှုန်းရှိရယ်ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခွေးယူပြန်ယောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9500ကနေ6000ရှိရယ်ပေါ့အေး9500 6000ကဆိုလို့ရှိရင်ဖျားယောဂါ နောက်တော့ HIV ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့စားလို့ရှိရင်အရန်ကိုပမာဏသေးငယ်တော်လေးပဲသူကသေနှုန်းဟာ100%ဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ကျမတို့ကဒီလူလူရှုထားလို့မရပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီသေဆုံးသူဥယျာဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့40ရာခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်အောက်ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်သနာဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင် နောက်တစ်ခုကဆိုရင်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဘာလို့ထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့15မိနစ်တိုင်းမှာခွေးယောဂနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့သူဟာတယောက်ရှိပါတယ်ဒါအပြင် mission rabies လို့ခေါ်တဲ့ဒီခွေးယူယောဂကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဘာလို့ထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့တရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးယူယောဂတဲ့တည်ဆုံတဲ့ဒီပမာဏအရောက်တရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့ဆိုရှင်မသေးလာပါဘူးရှင်နောက်ပမာပြင်းနေလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခွေးယူပြန်ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကို100ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလေ Southeast Asia မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများဆုံးထက်မှာလေပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခရုပြန်ယောဂကာကွယ်ခြင်းကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပြောကြားလိုပါတယ် ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်ခွေးကနေပြီးတော့ကူးတဲ့ခွေးပြန်ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲ69ရာခိုင်နှုန်းသောခွေးပြန်ယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကနေကူးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးကိုထိန်ချုပ်တယ်နော်ခွေးဥယျာဉ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်နော်မပြန့်ပွားအောင်ခွေးကိုဒီ အဲ vaccinate လုပ်တာเนาะကာကွယ်ဆေးထိုးတာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခွေးဥရာဆိုလို့ရှိရင်2040စစ်တမ်းကောက်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်သူက၄သသမ2သန်းရှိပါတယ်အချိုးစားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်နှုန်းကလူရောက်နေစင်မှာ ခွေးတကောင်နှုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာလူ6ယောက်မှာဆိုရှင်ခွေးတကောင်နှုံးရှိတဲ့တကြောင်မို့3ဆလောက်ကိုမြင့်တက်နေအောင်သိရှိရတဲ့တကြောင်မို့ခွေးခွေးထိချုံမှလည်းပဲအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲခွေးခွေးထိချုံမှုမှာပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုအာရုံစိုက်မှုဟာဆိုလို့ရှင်အရန်မြင့်တက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့တကြောင်မို့ကင်တွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နေမြေဒေသနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့အနေထားမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်နိနေသီရကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကင်တွယ်ဖို့လိုရဲဆိုတာကိုလည်းကျမဒီမှာပြောကြားလိုပါတယ် နောက်အပိုင်းတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရယုတ်ပြန်ယောဂကာကွယ်ခြင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားကစားနေကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေသလဲပေါ့နော်ဘာလှုပ်ဆောင်ပေးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းကြီး၃ပိုင်းရှိပါတယ်ခရယုတ်ပြန်ယောဂကာကွယ်ခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြိုတင်ကာကွယ်စီထိုးနှံခြင်းနှစ်ချက်ကကြတော့ ခွေးကိုက်ခံရတဲ့အခါမှာကာကွယ်မှုခံယူခြင်းပေါ့နံပါတ်3ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကနေတိရစ္ဆာန်နေပြီးတော့ကူးတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့တခြားမို့အဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိရင်ယောဂမကူးဆက်နိုင်ဘူးပေါ့နော် avoidance of exposure လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့သုံးပိုင်းရှိတဲ့အထက်မှာကျမတို့အာကစားနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက နော်အဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဟာဆိုလို့ရှိရင် post exposure prophylaxis လို့ခေါ်တယ်ခွေးကိုက်ခံရတဲ့အခါမှာကာကွယ်ကုသမှုခံယူခြင်းအပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတဲ့အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဖမအပိုင်းကိုအနည်းငယ်ဝေမျှလိုပါတယ်ဖမအပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင် pre exposure prophylaxis လို့ခေါ်တယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းပေါ့ဒီအပိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လက်လမ်းမမီသေးပါဘူးဘလို့လူမျိုးကဒီကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပို့တင်ပါသလဲဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲကျမတို့ ဟိုသေချာသက်သက်မှန်သိထားရပါမယ်အများရမဲ့ဒီခွေးယူပြယောဂပိုးနဲ့ထိတွေ့ပို့ရှိရဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ခဲခန်းကဒီခွေးယူယောဂပိုးတွေကင်တွယ်နေရတဲ့သူတွေအတူကကြတော့ laboratory ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေတိရစ္ဆာန်တွေမွေးမြူတဲ့လူတွေ နောက်တစ်ခါကျတော့တိရစ္ဆာန်ထိန်းချောင်းတဲ့လူတွေเนาะသူတို့ကထိတွေ့မှုများတဲ့တကြောင်မို့ဆိုရင်သူတို့ကိုကြိုတင်ကောက်ကစီထုံးနှံမှုလိုပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျမအနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ highlight လုပ်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့သတိထားစေချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာဒီခွေးနဲ့အမြဲတစေထိတွေ့နိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမဲဝန်ထမ်းတွေ နောက်တစ်ခါ alignment နေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာသာရေးပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးပုံကဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြန့်ကြရတယ်เนาะဒီဘာသာရေးအရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်လက်သွားလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပဲ risk များပါတယ်เนาะဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဖြစ်ရင်ကြိုတင်ကပဲထုနှံထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်နော်ကလေးတွေအသက်15နှစ်ယောက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလမ်းပေါ်မှာအခြေမြေးအတွက်ကစားကြတယ်ကြောင်းသွားကြတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကလည်း exposure ထိတွေ့မှုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဘာပြောထားလဲဆိုရင်2017ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးကြပါဒါ area သတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကြီးလှုပ်ထားကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော် ကျမတို့ခွေးကိုက်ခံရပြီလို့ရှိရင် ကုသမှုကိုဆေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ခံယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတရားကိုပြုစုကုသတာရှိရဲ့နောက်တော့ဒီ vaccine ထိုးတာရှိရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အစင်းနဲ့သုံးဒီ immunoglobulin ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုးတာရှိရဲ့ပေါ့သုံးပိုင်းရှိရဲ့ခါမှာဆိုရှင်သုံးခုလုံးကိုကျမတို့ဒီဒဏ်ရာရသူတွေအကုန်လုံးကုသမှာလားဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်ကုသမှုอ่ะဆိုဘယ်ပမာမှုတည်လဲဆိုတော့ ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ WHO risk category ပေါ့နော် WHO ရဲ့တရားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်1နဲ့3ရှိပါတယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့ကျမတို့ကဒီ3ခုထဲကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသပေးရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမဆုံးချက်ကဆိုရှင်တရားကိုပြုစုကုသခြင်းပေါ့နော်ရှေးဦးပြုစုကုသခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒီဟာအကုန်ချသက်တာတွေเนาะ လောက်ရတဲ့လွယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ဝင်စားအောင်အမှန်မှန်တော့လေသေချာဒီအနာကိုပြုစုကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်40ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုခွေးယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါအပြင် category 2ဆိုတဲ့အဆင့်1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ဒါယာမျိုးကအဆင့်1လဲเนาะခွေးရအကိုက်တယ်ခွေးရငုံတယ်ဒါယာပေါက်ပြဲနေတယ် တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှာနဲ့ရက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစစ်နှစ်ပေါ့နော်အစစ်နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးမထွက်သေးကဒဏ်ရာရှိနေတော့လဲပဲကျမတို့ကအစစ်နှစ်လိုပဲသတ်မှတ်တဲ့တကြောင်မို့ဒီကောက်ပဲစီထိုးနှံဖို့ပဲလိုပါတယ်အစစ်နှစ်သုံးပဋိစီဘာဆေးကိုထိုးနှံဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင့်3ကြတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုအများဆုံးပေါ့နော်ဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်အချမ်းမြဖြစ်ဒဏ်ရာသွေးထွက်သွားရင်အဆင့်3ပါပဲเนาะသေးသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေဒဏ်ရာသည်အဆင့်3ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တေချာကုသဖို့လိုတယ်ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါ chance ကလည်းများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အစစ်သုံးခုလုံးကိုတပြိုင်နက်အချိန်မီပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမ highlight လုပ်ချင်တာပြောချင်တာအာကစားနဲ့ကျမရည်ဌာနဆိုလို့ရှိရင်ခွေးယောဂဆေးဟောင်းကိုမသုံးတော့ပါဘူးအခုကဆိုလို့ရှိရင် modern vaccine လို့ခေါ်တဲ့ခင်မီ เนาะ vaccine ကိုကျမတို့သုံးပါတယ်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ BTEC ဆိုယူနဲ့နေပြီးတော့ပိုးတော့လဲကာကွယ်ထိရောက်မှုများပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကျမတို့အဲသုံးဆွဲရပါတယ်ဒါလဲအာဇာနဲ့ကျမရေးထဝင်းကြီးဌာနရဲ့ဒီ commitment ပေါ့เนาะအကြီးမားဆုံးသောလှုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုလို့ပဲကျမမြင်ပါတယ် ဒါကဒီတရားကိုပြည့်စုံကုသတာပေါ့ post exposure prophylaxis လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆင့်သုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်อ่ะဆိုလို့ရှင်เนาะဒီခွေးနဲ့မထိတွေ့ဘူးဒီယောဂကိုတည်ဆောင်တဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့မထိတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာဒီ2019 March လပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးယောဂခွေးကိုက် ဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးခုကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးအပါဝင် Teaching Hospital ရဲ့၃ခုပေါ့နော်အင်းစိန်ရဲ့မြောက်ကလာရဲ့သင်္ကန်းကျွန်းရဲ့ပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်း၄ခုကျမတို့ဟိုဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်ခုနဖိနစ်ခဲ့ရခြင်းရည်ရည်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးယောဂကာကွယ်ကုသခြင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကျနဲ့တနေရာထဲမှာနော်လူရည်များစုကိုကျမတို့ကာကွယ်ကုသမှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရည်ပါတယ် အဲဒါအပြင်ဘာကျိုးကျေးဇူးရသေးလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစနစ်တကျထားနိုင်တယ်အေးခန်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီခွေးခိုက်ရေယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေစစ်တမ်းတွေအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တည်ရချာရနိုင်တယ်ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအကြီးမားဆုံးသောဒီလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ device center ကို၄ခုကိုဒီတပြိုင်တည်းထူထောင်လိုက်တယ်ရန်ကုန်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်နိုင်ချင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ milestone တခုပေါ့အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ပဲလို့ပဲကျမယူဆပါတယ် ကျမဒီကုံမချုပ်ခင်မှာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာကကျမတို့ဒီခရီးယောဂကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တန်ငယ်ငယ်လေးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကဘာနဲ့ ဒီရှင်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင်တူတီတော့တခုတီတော့ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုဆိုတဲ့ဒီ one health approach ကိုကျမတို့ကမိထားလို့မရပါဘူး one health approach ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီ one health approach ကိုကျမတို့ကဟိုသိထားမှာလဲဒီဟောက်လိုက်နာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးယောဂါဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေတဆင့်ကူးတဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုမကာကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကာကွယ်မှုကိုလည်းမပြုလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကာကွယ်တဲ့တစ်ချိန်တည်း မှာပဲတိရစ္ဆာန်ကိုဆိုရှင်ကောက်ွယ်ခြင်းဟာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲဆိုတော့ခုနပြောဈေးအကုန်ချတက်တာတဲ့ vaccination ပေါ့နော် vaccination ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်အရေးပြားရှက်ပြီးတော့ထိုးနှံတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် device center ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်အရေးပြားရှက်ထိုးနေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲဈေးကုန်ချတက်တာပြီးတော့လူအများကိုကာကွယ်ထိုးနှံပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် နော်နောက်တစ်ဖက်မှာလေဟိုခွေးကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်ခွေးကိုရထိန်းချုပ်တာလေခုနကကျမပြောပြပါပြီနော်ဒါဒီ social cultural aspect ကနေတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ရရှိရဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီစောက်တိရှေးရှားမှာကဘာနဲ့အဝမ်းကုန်ဒီဟိုပြဿနာတွေကရှိပါတယ်เนาะရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရတာပါခက်ခဲရတော့များပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီပြည့်ရှူကဘာကိုအသားပေးထားလဲဆိုတော့ ခွေးရောယောဂါကိုကာခွေးတဲ့အခါမှာတဲ့အထူးရောက်ဆုံးကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခွေးတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုနော်တေးတခြားကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူကိုနော်ကုသမှုနှုန်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဆောင်ပုတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်နော် vaccinate to eliminate เนาะအဲ့တော့လူကိုလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ခွေးကိုလည်းပဲเนาะ mass vaccinations လို့ခေါ်တယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်ရင်တဲ့ တော့ခွေးယောဂါကောက်ွက်နေနေနေချင်းဟာအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲเนาะဒါအတိအလင်းပြောပြထားပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့နောက်ဆုံး message ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီခွေးယောဂါကဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะတရားရိုင်းလုံးတည်ဆုံးမှုရှိတယ်ပေါ့เนาะသို့တော်လည်းပဲเนาะတခြားတစ်ဖက်မှာပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ ခွေးယောဂါကိုအချိန်မီစနစ်တကျကုသမှုခံယူခဲ့ရင်တရားရခိုင်နှုန်းကာကွယ်မှုရှိပါတယ်။နောက်ထို့အပြင်ကျမတို့ရှေ့တောင်အာရှမှာလည်းပဲခွေးယောဂါကင်းစင်နယ်မြေဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။နောက်စင်ကာပူ၊နောက်ဘရူနိုင်းတီမောဆိုစတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရှိတဲ့တကြောင်မို့ဘာကိုဖော်ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခွေးယောဂါကာကွယ်ခြင်းမှာเนาะကျမတို့မှာလက်နက်ရှိရယ်เนาะ effective vaccine ရှိရယ် နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ထိုးနီးထိုးနှံခြင်းလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နိနေတရတွေလည်းရှိတဲ့တကြောင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးယောဂါကာကွယ်နေခြင်းချင်းဟာအမှန်တကယ်ကျမတို့ရရှိနိုင်မဲ့ရေမှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမပြောကြားလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအရေးကြီးဆုံးအဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဒီခွေးယောဂါကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တူ တူးချင်းမှာတာဝန်ရှိရဲဆိုတာကိုခံယူပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်ဒီခွေးရောဂါကာကွယ်ခြင်းဟာအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအထူးတလဲပြောကြားလိုပါတယ်။ယနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာခွေးပြန်ယောဂနေ့မှာဆိုရင်နော်ကမ္ဘာသူကသားများခွေးပြန်ယောဂအန်ဒီယမကင်းဝေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းရင်းနဲ့ညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ CFAM, caring for well-being.